ride or die. Unaweza unaweza kutoa huku there is something tukawa nisaidie nayo. Wewe kwani hata waambie good morning. <laughs> kwa feel ni kama nakuaga na wewe kila saa ki. Pole morning. <laughs> Morning niko nitaka hivi? Kitu saa sicha hapo hivyo i think nitakuwa nimemalizana na kazi za nyumba nimeita bri bri ni kama ako busy but it's something nilituka tufanye wote watatu but ni sawa you can just come tuendelee ah, ah, sawa sawa niko na kungoja mama sawa sawa Hey, Tash. A book comes with this. Let me show you this. What is it? Ebu imagine. Udem ako serious. Mimi siwezi fanya kitu kama mimi niweke mtu kwa nyumba yangu atinalipia bills. Sasa sasa amekaa hapa hivi amelipia boy bill, amemfanyia kila kitu kwa nyumba, amemweka kaa bibi then a couple then a complain so how do you keep a man for four years i can't siwezi mimi nakwambia my friend utafanya basi kazi za nyumba wewe uwe mwanamke alafu mchape <laughs> watu soko na nguvu mimi nakwambia hiyo mkono hata nanunulia na nichapa hata watu waliuko serious lakini sasa unajua the fact na namnunulia hadi nguo the fact that ana ananunua kila kitu is the shocking part alafu eh lakini ukiona comments wah sindio relationship issues ah, eh, kila dem mwenye akuja hapa hivi ni lazima umuitis yani uwezi ona tu dem akae hapa hivi na uwachane na yeye aende kwanza hapo kwa malisa sasa siucheze kawe hata maswali mingi we nimekupea namba ngapi unafanyanga yako sio uingie ukae hata nikuitie ah, ah, karibu sana na umepotea Ah! Bro, man. Ah, je basi. My dear. Sasa. Let me see. Excuse me. Niko nasemaje? Ah, niko nimekaa huku cheki ati kulikuwa na game leo. Ah, Arsenal imegonga msee mimi siwezi watch ball. Mimi niachana na ball. Dele cheki. the man is happy. What? Mimi hapo mbele. Good. <laughs> Ndo breathe. Eh. Yeah sasa kunaendaje na ah, karoba ah, indo real least it was worth a try.